बनैमा मेरो मन तिम्रो मनैमा सुको क्यारे बन सोल्टी बरोबर नडाटी हे बन सोल्टी बरोबर नडाटी काली हे चोयाको धुको सानो माया हे लगाउने धुको पैसैमा मर्छु को क्यारे बन सोल्टी बरोबर नडाटी बन सोल्टी guru bernonani MFC hai hai